ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಏನೋ ಈ ಥರ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ನಿವಾರ್ಯ ದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಿತ ಮೂವಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಸರಿ it I said you know what this is something inspiring correct so they are including all the community members ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದೂರು like you uh, know, they are coming up with this uh, ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು I it was very inspiring and also I saw some of the work Karthik has done before correct actually said you know what actually ನಂದು uh, ನಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ so I help people you know buying and selling home and investing their properties so ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೈನ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it's a passion of mind helping people to empower, lighting up. Got it. So wonderful, wonderful thought. ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ it it it it made me you know ಏನಂತೀವಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ so I I join the hands with them and you know Like as as I said ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ Karthik has done an amazing job especially gathering the team members Correct. And also ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಣಿ ಆಂಟಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಇವರು as they were shooting I saw the motivation motivation that he was giving everybody in the team. uh, lighting up experience. Wonderful, wonderful. Thank you so much. Thank you for your support. Thank you, thank you. Cut me,